अच्छे आने चाहिए अंडों को इस बाउल में डालना आप अब इस बीटर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम आसन शुगर का अच्छे से मिक्स कर लेंगे जाए इसमें एक तिहाई कप ऑयल डालेंगे अच्छे से बीट कर देंगे चेक करें ड्राई इंग्रेडिएंट्स की बारी है हमें लेने चाहिए वन एंड हाफ कप मैदा एक टेबल स्पून बेकिंग पाउडर दो तीन चुटकी नमक सारी चीज़ों को स्टेनर में डाल देंगे अभी हम क्या डालना मैदा डालना नमक का डालना है वन ये पाउडर मैदा और हमें इसे इसमें डालना है तोड़ेंगे नहीं इसको आधा महीना तक ठीक कर देंगे वाटर पेपर काट लेंगे और हम इसके अंदर लगा देंगे ग्रीसिंग कर लेंगे अब हम हमारे गंदी वाली है क्रीम का ये फायदा है इसमें चीज़ें ऐड नहीं करनी पड़ती हो चुका है इसे ठंडा होने के बाद हम इस आइसिंग करेंगे डॉट डॉट जाते हैं अभी केक गरम है हम इसकी आइसिंग कर ठंडा करके थ्रेड टेक्निक से हाफ कर देंगे है ये देखें हमें इसे सैंडे में से हाफ करना है बनाई थी वो उसके ऊपर गौर करते हैं और हम उसके ऊपर क्रीम लगाएंगे अब हमें अर्ली सेट करने के बाद हम दूसरी लेयर सेट करेंगे ये हमारी सेकेंड लेयर सेट हो चुकी है مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق